جمعے کا بیان بھی اچھا تھا اچھا دوسری چیز یہ پہلی چیز یہ کہ جو ہے وہ وہ محرم کے معاملات میں آپ نے وہ <clears throat> وہ جو ہے وطر کی نماز سے پہلے ایک سو تین دفعہ لا انی میں پڑھ رہا ہوں ابھی تک ماشاء اللہ سے پابندی ہے تو ابھی دو ہفتے پہلے میں پڑھ رہا تھا تو وہ تو شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی شہید میں میرے سامنے آئے تھے پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ مفتی منیر کے ہاتھ مضبوط کرو تو پھر اس کے بعد جب میں نے وہ تصویر ختم کی تو وہ جو ہے ان کا جو عکس تھا وہ میرے اندر آ گیا پھر اس کے بعد ایک عجیب سی کیفیت تھی پھر میں نے وطر کی نماز پڑھی تو ایسا مزہ آ رہا تھا جو بیان کرنے سے باہر ہے حضرت اس کے بارے میں فرما دیجیے اور دوسرا یہ کہ میری اہلیہ کی جو ہے وہ ناک جو ہے وہ بند رہتی ہے اور منہ سے سانس لیتی ہے دائمی نزلہ رہتا ہے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے اور آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے اللہ اکبر اللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ ویسے آپ کراچی سے کال کر رہے ہیں آپ کی محبتوں کو اللہ تبارک و وطالہ قبول و مضور فرمائے اور آپ کا جو حسن زن ہے اللہ اس کو حقیقت سے بدلے آپ حضرات جو ہے کبھی کوئی مجھے محدود صلی اللہ وسلم حضرت علامہ نرشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے تشبیح دیتا ہے جیسے ابھی آپ نے دیا اور کوئی جو حجرت اسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کے ساتھ تشبیح دیتا ہے کہ اس طریقے سے آپ جو ہے معرف بیان کر رہے ہیں تو میں تو ان باتوں کو دعا کا عنوان بناتا ہوں کہ اللہ واقعی تو ایسا کرنے پہ قادر تو ہے واقعی ایسا بنا دے ابھی تو میں بہت ہی ادنا طالب علم ہوں مجھے تو علم کی ہوا بھی نہیں لگی لیکن یہ لوگ حسن زن رکھتے ہیں تو یا اللہ آپ نے علامہ انوشہ کشمیری کو علامہ انوشہ بنا دیا قاسم انوسی کو مولانا قاسم انسی بنایا بڑے بڑے اکابروں کو جو مقامات دیے تو تو اپنے بندوں کو ہی دیتا ہے تو یا اللہ تو مجھے بھی ایسے مقامات عالی عطا فرما دے تیرے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے تو میں اسی عنوان کے تحت دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو میرے حق میں عنوان کو قبول فرمائے اور باقی آپ نے جو ہے خواب دیکھا کہ حضرت شہید اسلام میرے ابا جی شہید مولانا محمد یوسف یوس قدس سرو جو اپنے وقت کے سلطان الاولیاء اور امام الفقرا تھے اور امام اور اصفیہ کہ ایسی شخصیتیں کہ جو ہے وہ بار بار پیدا نہیں ہوتی واقعی بہت اونچا اللہ نے ان کو مقام دے رکھا تھا اس لیے جو ان کے بارے میں جو ہے میرے استاد محترم جو ہے مفتی اعظم جامع العلوم الاسلامی علامہ بنوریٹون کراچی پاکستان کے مفتی اعظم تھے مفتی نظام الدین شاہ مزئی مفتی نظام الدین شاہ مزئی یہ بھی میرے استاد ہیں براہ راست میرے استاد ہیں صحیح مسلم اور بخاری شریف کے استاد ہیں تو یہ ان کے شان میں جو وہ کہا کرتے تھے جب میرا رشتہ حضرت شہید کے ساتھ جو ہے وہ جب وہ طے ہوا کہ وہاں پہ ان کی صاحبزادی کے ساتھ رشتہ طے ہوا تو حضرت مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھا فرمایا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا فرمایا کہ حضرت رضین شہید رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کے مصداق ہیں آپ کو ان کے ساتھ یہ نسبت جو ہے نصیب ہو رہی ہے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے اور اس میں حقیقت ہے کہ ابائی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پھر وہ تربیت تھی ان کی وہ انسانیت سازی تھی کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ امریکہ میں جو ہے وہ علم و معرفت کے موتی بانٹنے کا کام لے رہے ہیں اور ابا شہید نے تو بڑی راز کی بات آپ کو بتا دی کہ مفتی منیر کے ہاتھ مضبوط کرو تو بات صحیح ہے باقی میرے دل کے اندر بڑے ارمان ہیں میں کہ دین کی اشاعت اور اسلام کے دفاع اور خدمت خلق کے لیے کیا کیا کروں کیا کیا نہ کروں کیسے کیسے دل میں منصوبے آتے ہیں ارمان آتے ہیں لیکن مادی وسائل جو ہیں وہ چونکہ ساتھ نہیں دیتے ہیں ایک مولوی کے پاس کیا مادی وسائل ہوں گے تو مادی وسائل چونکہ نہیں ہوتے تو کم وسائل کے اندر میں اپنا پیغام دنیا بھر کے اندر پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اور تین مسجدیں یہاں جو ہے نیو یارک میں چلا رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ یہاں پر آپ کو بات بات وہی ہے کہتے ہیں کہ مسجدیں جو ہے وہ دینے والے جو ہے وہ کم ہیں اور لینے والے زیادہ ہیں مانگنے والے زیادہ ہیں تو میں تو مانگتا بھی اللہ سے ہوں اللہ دلوں میں جس ڈالتا ہے محبت والوں کے وہ آ کے جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں لیکن میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں بہت سے منصوبے لیکن بات وہی ہے کہ مادی وسائل جو ہے آڑے آتے ہیں لیکن یہ کہ ابا شہید نے وہ راز آپ پہ کھول دیا کہ مفتی میر کے ہاتھ مضبوط کرو اور ہاتھ مضبوط کرنے سے مراد تو مادی وسائل ہی ہوتے ہیں مورال سپورٹ کے ساتھ ساتھ مادی وسائل جو ہے مہیا کرو جس کو توفیق ہے تو وہ جو ہے اس نعمت کو سمجھے کہ مادی وسائل مہیا کریں اور ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے آپ کی نسلوں کے لیے آپ کے لیے آپ کی جنریشن نسلوں کے لیے ایسے خطوط اور ایسی چیزیں مجھ سے بنوا لے کروا لے کیونکہ آئیڈیاز اور منصوبے جو ہے اللہ کی رحمت سے قلب پر اترتے ہیں لیکن بعد میں مادی وسائل رکاوٹ بن جاتے ہیں تو ابا شہید نے یہ بات کہی ہے ان اس کہنے کی برکت سے ضرور غیب سے میری مدد ہوگی اور انہوں نے مجھے یہ سبق دے رکھا تھا کہ رات کے اندھیروں میں اس رب جلیل سے مانگا کرو دن کے سویروں میں رزق خود تمہارا انتظار کرے گا تو رات کے اندھیروں میں رازق کو پکارو دن کے سویرے میں رزق تمہیں پکارے گا تو یہی مجھے سبق دیتے تھے آج تک میں اسی طرح چل رہا ہوں امریکہ جیسے دنیا میں آ کر بھی کہ جس میں ہر بندہ ڈالر پاؤنڈ کی دوڑ کی طرف بھاگتا ہے ڈالروں کی طرف بھاگتا ہے اور سب یہاں پہ ڈالر بھی بن کے رہ جاتے ہیں بس اوقات لیکن اللہ کا کرا میں ابا شہید کی تربیت تھی کہ وہی ہے کہ رات کے اندھیروں میں راضی کو پکارتے ہیں اور دن کے سویروں میں رزق خود انتظار کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے حضر شید کے اس کہنے کو قبول فمائے واقعی مجھے اشاد دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کے لیے ایسے مادی وسائل مہیا فرما دے کہ یہ پورے عالم کے اندر جو ہے میں اچھے خطوط امت کے لیے انسانیت کے لیے قائم کر سکوں آمین یا رب العالمین